Однажды Эви подарили волшебное семечко. Кто подарил, неважно. Тем более он и сам, наверное, так и не узнал, что сделал подарок Эви. Так вот, подарили Эви настоящее волшебное семечко. Только сажать семечко было некуда. Не было у Эви ни дачи, ни огорода. Хотела Эми посадить семечко в соседском огороде, но соседский дядька сказал, что нечего в его огороде сажать всякую дрянь. А мама сказала, что раз семечко волшебное, то оно прекрасно вырастет и в цветочном горшке. И отдала Эви папин горшок с кактусом, который стоял возле папиного компьютера. Кактус Эми выкопала и спрятала а на его место посадила волшебное семечко, полила его водой и стала ждать. Но семечко никак не росло, хоть Эви ждала целых 20 минут. В конце концов, Эви надоела ждать, и она пошла искать дела поинтереснее. Ты забыла совсем про посаженное семечко. Вспомнила о нем Эви только на следующее утро, когда обнаружила, что вместо квартиры у них стали сплошные джунгли. Дедушку так вообще пришлось выпутывать из обвивших его лиан, потому что пока он спал, растения поймали его в плен. Эйви сказала маме, что завтрак можно не готовить, потому что вон сколько всего выросло. И яблоки тебе, и груши, и шоколадные конфеты, и даже пиво с колбасой для дедушки. «Вот какое хорошее у меня волшебное семечко», — сказала Эви, когда они позавтракали. А пока Эви была в школе, семечко выросло еще больше и оплело весь дом. Так то даже дети с соседских домов прибегали за персиками и апельсинами. И кто-то даже говорил, что сорвал на дереве настоящий арбуз и водяной пистолет. Все были счастливы, кроме соседского дядьки, у которого дома не выросло ни апельсинов, ни конфет, ни даже колбасы, а выросла одна только верблюжья колючка. «Классно!» – сказала Эви соседскому дядьке, когда увидела густые заросли колючек. «Теперь вы можете целый день играть в верблюда и жевать колючки». Но тот почему-то не захотел играть в верблюда. Всегда он чем-то недоволен – подумала Эри, но тут же забыла о нем и побежала играть дальше.